ismoil haqiy al burusaviy qaddasallohu sirruhu aytadilarki o'zi aslidachi banda o'ylab qarasa o'sha bandani boshiga kelayotgan musibatlar ham o'zi asli o'shalar ham yengilchiliklar deydi o'zi chunki payg'ambarlarni qarang dunyoda eng ko'p musibatlanganlar payg'ambarlar bo'ldi dunyoda eng ko'p balolanganlar siddiqu shuhodolar bo'ldi eng ko'p sinalganlar o'shalar bo'ldi hazrati ayyub alayhissalomni bosh kasallikdan chiqmadiku qanchadir muddat hattoki dunyo u uchun yaralgan zot rasulimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam ham qancha musibatlar o'zi aslida bandani boshiga kelayotgan musibatlar ham o'zi asli yengilchilik bu deydi kim qo'rqsin hech qayerda og'rimayotgan hayotda birorta tashvish yo'q birorta muammo yo'q hayoti tep tekis ketyapti nima ish qilsa puli ko'payib ketyapti hamma yo'g'idan bir farohat rohat hech ham muammo tashvish yo'q shu odam qo'rqsin debdilar parvardigor olam gunohlarini bu dunyoda yuvmasdan oxiratga olib qo'yyaptimikan shu bandani deydi alloh taolo bu dunyoda bandani gunohini yuvib jannatiy bo'lishini xohlab qolsa unga dardlar musibatlar qiyinchiliklar torliklar ziqul aysh deydi haligi qiyin hayot muammo shunaqa bandani boshiga olib kelib qo'yadi deydi agar bular yo'q bo'lsa alloh taolo qilgan gunohlarni oxiratga olib qo'yyaptimikin jazolashlik uchun deydi tangri